Justo ahora, en este mismísimo instante, en algún lugar del mundo alguien está cumpliendo una revolución y para cumplirla se está oponiendo a lo que ya está escrito y marcado para él y para los otros. Entonces aquí no existe el árbitro. No, aquí vige la ley de la corresponsabilidad y de la democracia. Déjame entender esto, si se tiene que decidir sobre una falta, se decide colectivamente, todos juntos, de esa manera, Es si alguien cree que puede cambiar las cosas, modificar las reglas del juego, tú vives con tu madre, yo vivo con mi madre, su pareja, mi hermano y mi hermana. ¿Y tu padre? Mi padre se murió cuando yo tenía tres años. Yo se había quedado sin... y nos hemos quedado sin dinero, sin casa, y hemos venido a vivir aquí en Cordiale. ¿Y habéis ocupado aquí? Sí, hemos ocupado aquí. Se trata de revoluciones pequeñas, silenciosas, de las que nadie se da cuenta y que no hacen clamor. Nacen por defensa, por necesidad y desesperación también. Cada día tenemos problemas económicos, tensiones, experimentamos violencias, motivaciones por las cuales a veces piensas quién te lo hace hacer, sí, pero no podría rendirme o traicionar estas reglas. Donde entra la belleza, cada herida se cicatriza, los ojos empiezan a ver lo que antes no podían la belleza sana, sana también lo que parece perdido. No te irías nunca de aquí. No, porque al final esa es mi casa. Y mi casa no es tan solo mi piso, mi casa es corviale. Y mide un kilómetro y medio